7 bölü 8'i ondalık sayı olarak yazacağız. Burada 7 bölü 8 derken aslında 7'yi 8'e böleceğiz. Bütün yaptığımız bu. Bunların hepsi aynı ifadeyi yazmanın farklı yolları. Şimdi gerçekten 7'yi 8'e bölelim. İşlemi aşağıda yapacağız. 7'yi 8'e bölelim. Buraya bir ondalık sayı virgülü ekleyeceğim çünkü değerin birden küçük olacağını biliyoruz. 7 bölü 8, birden küçük. Buraya da sıfırları ekliyorum çünkü ondalık noktanın, ondalık virgülünün sağında bazı basamaklarımız olacak. Ve buraya da ondalık virgülü koyduk ve şimdi bölmeye başlıyoruz. Gerçekten uzun bir bölme olacak. O nedenle ondalık işareti takip ettiğimizden emin olalım. 7'nin içinde 8 yok. Ama 70'in içinde var. 70'in içinde 8, 8 kere var değil mi? 8 kere 8, 64. Çıkaralım. 70 eksi 64 eşittir 6. Sonra başka bir sıfır koyacağız çünkü hala kalanımız var. Kalanımız olmayana kadar devam edeceğiz. 8, 60'ın içinde 7 kere var, değil mi? 7 kere 8, 56 eder. Tekrar çıkarıyoruz. 60 eksi 56, 4 kaldı. Sağ tarafına bir sıfır daha ekliyoruz. 40'ın içinde 8 tam 5 kere var değil mi? 5 kere 8, 40 eder. E, geriye kalan hiçbir şeyimiz yok. E, böylece soruyu çözmüş olduk. 7 bölü 8 ya da 7'nin 8'e bölünmesi virgül 875'e eşit olacakmış. Ondalığın nerede olduğunu daha anlaşılır olması için önüne bir 0 ekliyorum. 0 virgül 875. İşte bu.